Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on entame la deuxième partie de cette dégustation euh, de mes délicieux, de succulentes boissons euh, qui viennent de chez Nose. Alors, par quoi on va commencer On va commencer par du sans alcool si vous le voulez bien. J'ai fait une petite pause de deux heures quand même, euh, histoire de me remettre de mes émotions. par quoi on va commencer bon, On va commencer par ça, ça me paraît bien. Euh, hop. Tac. Allons-y pour du Lipton euh, Green Ice Tea au matcha, au yuzu et aux agrumes. Qu'est-ce que t'as à me raconter, toi Boisson rafraîchissante aux extraits de thé vert à la poudre de thé matcha, aromatisé agrumes et citron vert, édulcoré avec du sucre et édulcorant d'origine naturelle. Donc, au sucre, acide citrique, extrait de thé vert, 0,14%, on va aller loin avec ça. Arôme naturel, correcteur d'acidité, euh, citrate trisodique et non trisomique. Donc on retrouve la vitamine C, on a de la poudre de thé matcha à 0,007%. Et euh, en édulcorant, nous avons euh, de la stevia. J'en parlais euh, dans, la, vidéo d'avant. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Bon, ben on va voir ce que ça vaut. C'est marrant ce que sur le dessus, ils, mettent bien que c'est saveur yuzu, matcha yuzu, sauf qu'ils n'en parlent pas dans les ingrédients couleur de, thé classique. On va voir ce que ça vaut. Eh bien, on sent le citron, on sent pas le matcha, c'est dommage. C'est être euh, ce qui a le plus de goût, normalement. Si je me fie à, à tout en gras très très gros, ça c'est se boire, mais sans plus. Pas vraiment de réelle différence avec un, Lipton Ice Tea citron classique. Ensuite, eh ben, on va ouvrir une petite bière. Putain, je vais jamais m'en sortir. Il en reste trois. On va prendre celle-ci qui me paraît rigolote. Tac. Voilà. Donc on a des bons barbus, euh, <laughs> des, nains <laughs> en fait <laughs> sur la, canette. On Norti. mine Norty, Brown Donc je pense qu'on est encore sur une de ces bières euh, suédoises dégueulasses oh, c'est écrit français, tiens. Incroyable. Ingrédients, eau, malt d'orge, houblon, levure. Terminé, fin du game. Euh, non, c'est une bière australienne. Waouh. Mais eh, c'est qu'elle sent pas mauvais, cette petite bière. Waouh. Elle est, forte, hein, par contre. Hein. Forte en goût c'est combien 5,5 <coughs> c'est pas si fort que ça mais voilà on, est sur la brune donc euh, bière de caractère forcément euh, l'amertume est bien présente faut quand même avoir l'estomac bien accroché donc voilà léger goût euh, même fort goût caféiné je suis pas très très fan. En petite quantité, ça va, mais euh, j'en boirais pas. Euh, j'en pas plus d'une canette personnellement. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, boisson sans alcool. On va en faire. Ouais, non, on va, arriver euh, <coughs> quasiment. Alors, donc, prochaine boisson, on retourne sur la même marque que la, pomme punaisée. Donc cette fois-ci, euh, aromatisée à la cerise. Excusez-moi. Cerise, cerise. Alors. Ça sent bon. C'est bon. Enfin, mon verre en même temps. Euh, c'est légèrement coloré. Vous voyez. On retrouve les morceaux de pulpe. Euh, les morceaux de pulpe. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais euh, encore une fois, le, souci de, de ces boissons là, de chez Aléo, c'est claro, mais est purement synthétique et, ça sent. Hein. J'ai juste l'impression de bouffer un, créma, quoi. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant eh ben, On va se faire ça. On va se faire la deuxième canette. Alors, Vertigo, c'est marrant. C'est la, la, canette qui fait fuir les gens. <laughs> Alors, donc on est sur une bière américaine double IPA. C'est bien ce écran français. Oh Ouais, américaine WPA, hein. euh, produite en France. Hein. À Nantes, plus précisément. Ah ouais, par contre, euh, la recette et la marque, elles, pour le coup, euh, viennent effectivement des États-Unis, donc de, Dallas, plus précisément. Voilà, bon. On va voir ce que ça vaut, parce que les bières américaines, euh, c'est pas les meilleures. Donc on va voir. Au niveau des ingrédients, il n'y a rien de particulier, hein, je suppose. On doit encore être sur un truc... Euh, voilà. Cette bière contient du malteau d'orge. On, va aller très très loin être noble, boire noble. <laughs> Et ça, c'est pas chier. Waouh ben, on sent, on sent qu'on est sur l'IPA. Les IPA sont très très amères. Hein. Enfin, elles sont amères en tout cas, mais moins que les, bières suédoises, encore une fois. Hein. je, me répète, mais euh, c'est pourtant vrai. Je vais avoir du mal à les boire, hein, toutes ces bières quand même. J'ai essayé d'être le plus vaste possible au niveau de ma sélection de bières mais euh, elles sont quasiment toutes très très amères. Ça va être un, ça va être un sacré défi de définir. Bon, mon estomac tolère de moins en moins bien quand même. Hein. Alors, c'est bien de boire, mais il faudrait peut-être qu'on mange quelque chose. Je vous propose qu'on se fasse les petits snacks euh, qui vont bien. Harvest Snaps. Sans gluten, tout naturel. Donc avec du poivre noir, du romarin. Et puis, ben... Euh, et les petits pois. Alors, euh, snack pois et au riz grillé, saveur poivre noir et romarin. Ingrédients, petit pois 72%, huile de colza, farine de riz, assaisonnement au poivre et au romarin, farine de maïs, sel, sucre, épices, poivre noir, poudre de vinaigre d'alcool, oignon en poudre, champignons en poudre, extrait de levure, ail en poudre, huile de tournesol, romarin, acide citrique et euh, carbonate de calcium. Bien ma foi, et eh ben c'est pas si euh, c'est pas si horrible que ça. Alors, allergène, donc sans gluten, euh, transformé dans un atelier qui n'utilise pas d'arachide, de fruits à coque ou de graines de sésame. Et eh bien ben l'effort est là, les forêts là. Et qu'est-ce qu'ils mettent d'autre Convient aux végétariens et aux véganes. Ah Encore de la bouffe de végane de merde Très bien. C'est fou cette mode. En tout cas, ça tombe bien sous petit snack parce que, euh, mine de rien, il est midi, il est 11h40 donc. Euh, hop Alors. Wow C'est spécial. Ça sent bon. Par contre, ça a vraiment une gueule bizarre. on euh, à mon avis, ils ont fait ça pour que ça ressemble à des cosses de petits pois comme sur la photo, je suppose. Et hein. eh bah ben, c'est pas mauvais. J'ai l'impression, on sent pas du coup le, le, poivre, on sent pas du tout le poivre. C'est un arrière-goût de, de, petits pois, je dirais même de cosse de petits pois. C'est pas mauvais. On sent pas du tout de sel. Et derrière toutes ces bières, ça fait du bien. J'ai fait une pause de deux heures, mais entre temps, j'ai pas mangé. Là. deux heures. Pause d'une heure d'ailleurs. Ma foi, avec une vraie bonne bière, ça passe très bien. Oh D'accord. <clears throat> Là, je commence à sentir le poivre. Hmm. Bah, bonne découverte, ça. je vais me le laisser sur le côté. Euh, non, c'est bon, c'est bon. Je suis surpris. Comme quoi, on peut faire des bonnes choses avec des... des ingrédients peu communs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Bon, on va rester dans le poivre et tiens. Donc, on a ça. Donc, c'est une boisson gazeuse, infusion de cassia et de piment. <coughs> Donc, eau gazeuse artificielle, sucre, extrait d'orange de chinotto. Ok, on a de l'acide citrique. C'est tout Ok. Bon, bon, bon. Euh, j'espère bien que la notice... Euh, enfin, que la traduction française est foireuse, parce que... Euh, là, ils mettent aux, extraits de, aux extraits de piment. Comme extracto de pimenta da Calabria. Donc a priori, c'est une boisson gazeuse au piment. Histoire de bien s'arracher la gueule. Bah ça sent rien. Puis alors ça sent rien du tout. Même pas une odeur. Ah waouh ah, ça arrache la gueule oh, <laughs> C'est surprenant C'est pas très bon. Hein. Ah, la vache En fait, ça a un petit peu le goût de, de tonique, de chouette tonique, mais euh, pimenté, ça arrache la gueule. Ah la vache C'est... C'est spécial. Est spécial Bah ma foi, si vous aimez les trucs un peu, euh, peu bizarres, pimentés, ça passe. Ça, passe tout seul. Ça passe tout seul. Combien a coûté ce truc, non 59 centimes. toute façon, tout est à moins de 1 euro dans ce que j'ai pris. Hein. Ensuite, on va se refaire une petite bière. Ça sera la dernière de la dégustation. Après, on terminera sur du sans alcool. <coughs> Ce qui n'est pas plus mal. Alors, on a celle-ci. Alors, vu de loin, elle n'a pas l'air euh, fabuleuse, cette bière. Alors, c'est une bière euh, du Danemark. Alors, c'est une 8 degrés, donc c'est une bière bien forte. Euh, donc, c'est une bière... Putain, c'est compliqué. C'est une bière produite en Belgique qui est donc importée au Danemark et aux États-Unis. C'est spécial, hein. c'est spécial. Alors, pourquoi j'ai pris cette bière-là Parce que, euh, au niveau des ingrédients, on est sur quelque chose de très très spécial. Alors, est-ce qu'on est sur... Oui, la traduction française est bonne dessus. Donc c'est une bière brassée avec de la fraise, du miel et du chocolat évidemment contient du malt et du blé. Donc normalement on doit être sur quelque chose d'assez euh, d'assez doux. Même si on est sur une 8 degrés, euh, d'expérience je sais qu'il y a des 8 degrés, on les sent pas les degrés, hein. c'est ce qu'on appelle des boissons pièges. Hein. On les attrape couillons. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent... Euh, ça sent un petit peu la fraise, mais euh, j'ai bien peur qu'elle soit assez amère. Bien peur qu'elle soit assez amère. Moi, je me méfie quand c'est des bières importées du d'une heure, enfin, qu'ils importent euh, dans le nord de l'Europe. Ça veut souvent dire que c'est des bières amères. Bon, on est sur quelque chose de noir, mais à mon avis, ça m'étonne pas. Euh, s'il y a du chocolat dedans, forcément, ça va donner une couleur euh, brunâtre. Donc, euh, ben, on va voir ce que ça vaut. Et eh bah, ben, c'est dégueulasse. Voilà. C'est dit, c'est dégueulasse. Ça a totalement le goût d'une bière brune. un arrière-goût caféiné. Et malheureusement, c'est très amer. On sent ni le goût du miel, pas de touche de sucre, pas de goût de fraise ou de chocolat ou de quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont raté leur coup <laughs> et que c'est pour ça que ça se retrouve dans un ose. C'est con, hein, parce que ça sent un peu la fraise, mais, ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. C'est dégueulasse. Elle est pas bonne. Ok. La suite. On prend ça. Ça me paraît bien. Non, comment un sucré pour plus de caractère ah la vache Donc, euh, Pink Punk tout avec, euh, bah, <laughs> avec de la framboise et du citron naturel, selon les dires euh, de euh, selon les dires de, de la bouteille. Donc, au niveau des ingrédients, euh, eau gazeuse, sucre, jus de citron et de framboise à base de concentré. Donc, framboise une nouvelle fois, gingembre et autres arômes naturels, colorant, extrait de carotte noire naturelle. Bon, pourquoi pas. On a de la gomme naturelle d'acacia. On a un peu d'édulcorant à 0,007%. C'est pas avec ça qu'on va aller loin. Bon. bon, ah, Par contre, 4,9 grammes de sucre. Hein. Il y a des fibres aussi. Bizarre pour une boisson, euh, une boisson gazeuse. Hein. Alors, niveau odeur. Bah, niveau odeur, euh, ça sent comme une limonade. Il y, a un, léger dépôt dedans, je sais pas si vous voyez. ça doit être le, la pulpe de citron. Et eh ben c'est très bon. C'est très bon. La framboise est très légère. Le citron se marie plutôt bien avec. Au goût, ça ne fait pas trop sucré fais ça juste pour rincer mon verre. Et hein. Il y a encore de la bière dedans, c'est dégueulasse. Mais euh, encore un truc vraiment pas mal. Hein. On est sur quelque chose de plus que buvable. C'est un peu la misère pour moi côté bière. Hein. Il va falloir que je finisse tout et, toutes les bières sont quasiment imbuvables pour moi. Elles sont beaucoup euh, trop amères. Je sais pas comment je vais me démerder. Dernière boisson. J'ai pas gardé le meilleur pour la fin, j'ai gardé un euh, truc pour la fin. On va partir là-dessus. Déjà j'aime bien, j'aime bien la marque Diète. 0% de lactose. Alors c'est une boisson euh, riche en calcium, en vitamine D et E au quinoa ça nous promet du très lourd. <laughs> ah, c'est dommage, on n'a pas les... Euh, on n'a pas les jolies phrases en, espagnol espagnol y a de l'autre côté. Mon, espagnol est très très loin, mais... Euh, en gros, ils sont en train de dire que le quinoa, c'est une part de l'alimentation euh, importante du peuple, je sais pas quoi. Euh, riche en protéines, euh, euh, produit de façon biologique et qui apporte beaucoup de, choses essentielles pour l'organisme, ok. Alors, donc, eau, ah bah bien, quinoa 7,5%, bicarbonate de calcium, euh, non, carbonate de calcium tout court, il n'est pas bi celui-ci. On a un stabilisateur, on a du sel de mer, 6 salt, donc vitamine E, vitamine A, vitamine D. Tiens, c'est pas du calciférol, c'est de l'ergocalciférol. c'est de la même famille euh, pharmaceutique de toute façon. Alors, hum, hum, hum, élaboré, sans sucre ajouté, c'est doux au goût, euh, délicieux à toute heure de la journée seul, avec du café, du chocolat, des céréales, du muesli et autres conneries. Ça remplace le lait, ça peut être bu chaud ou froid. Ok. Bon. Très bien. Allons-y. J'ai quand même un peu peur. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique avec euh, ces espèces de boissons diététiques. Ça sent bizarre. couleur est bizarre aussi. On est proche d'une couleur euh, laiteuse, un petit peu plus brunâtre. Mais l'odeur me fait vraiment euh, un drôle d'effet. Ah Ah, le goût est dégueulasse par contre. Ah Vous savez quoi J'ai l'impression de boire de la cosse d'haricot vert. En plus, c'est farineux en bouche. Ça a des, y a des micro, euh, micro particules de je sais pas quoi. Ouais, c'est farineux en bouche, c'est vraiment pas bon c'est vraiment dégueulasse. Ah, ah, ah, ah bah ça remplacera pas mon lait. Hein. Ah. Infect. Ça se boit, hein. Faut, s'habituer. C'est... C'est vraiment pas bon. Là, pour le coup, euh, ça donne pas envie c'est bon. Il a un petit peu le même goût que, que l'Écosse de... Le goût de petits pois, mais là, c'est vachement plus prononcé. Beaucoup trop prononcé. Il n'y a pas vraiment de... Je trouve pas vraiment d'équivalent niveau goût. Mais euh, c'est vraiment pas bon. Oh Bon, ben, j'en ai terminé avec cette vidéo. On va quand même faire un récapitulatif de ce qui est bon. Le reste, euh, on s'en tape. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ça passe. Toutes les boissons à la bon, ça, ça va. Celle la pomme verte, je la mets pas dans l'eau. Hein. c'est pas très bon. Ça, ça passe. Alors ça, étonnamment, c'était insipide, mais pas si mauvais que ça, au final, avec le, avec le recul. Or ça, c'est vachement bon. Ouais. Ça, c'est vraiment un des, c'est un, des meilleurs trucs que j'ai bu, que j'ai bu dans le lot. Toutes les bières, euh, bah, il n'y en a pas une qui se valent. Je me risquerai pas à rebooter parce que je sais que c'est dégueulasse. Et mention spéciale, mention spéciale pour cette boisson au melon qui a failli me faire dégueuler et qui va simplement finir dans l'évier. Là, pour le coup, c'est imbuvable. Hein. Franchement, vous avez beau mettre des trucs pour attirer les femmes euh, à boire ce, truc, euh, non seulement vous limitez votre... Euh, votre clientèle, vous visez une clientèle bien spécifique et en plus de ça, c'est dégueulasse. non, c'est perdu d'avance pour cette boisson. Bref, euh, sur ce, je vais aller mourir dans un coin parce que j'ai clairement bu trop de choses en une seule matinée. Et bien, euh, je vous dis salut à tous et à la prochaine.